Шановні слухачі, вітаю вас! Продовжуємо вивчати програму облік бюджетної установи і розглянемо облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за субрахунками рахунку 21161. Для відображення використання коштів підзвітною особою та формування друкованої форми звіту про використання коштів на відрядження або підзвіт використовується документ Авансовий звіт. Документ знаходиться в розділі Грошові кошти зобов'язання в підсистемі підзвітні особи. Цим документом відображаємо не тільки фактичні видатки, а й оприбуткування ТМЦ та необоротних активів. Заповнимо такий документ. Зазначаємо джерело фінансування. Вибираємо співробітника. Зазначаємо дату авансового звіту. Якщо призначення авансу відрядження, зазначаємо дату наказу про відрядження та номер наказу про відрядження. Вибираємо країну із довідника країни світу. Є можливість підібрати з класифікатора. Довідник пункт призначення створюємо самостійно. Вибираємо підрозділ та місце зберігання. А для того, щоб в друкованій формі авансового звіту відображалося призначення авансу, заповнюємо поле призначення авансу на відрядження та підзвіт. На господарські потреби. Закладку ТМЦ заповнюємо за допомогою кнопки Додати. Вибираємо потрібний елемент, зазначаємо кількість, та ціну. Вибираємо контрагента та договір. Закладку Необоротні активи заповнюємо таким же чином. Вибираємо необоротний актив, зазначаємо кекф, ставимо кількість та ціну без ПДВ. Вибираємо ставку ПДВ, контрагента та договір. При оприбуткуванні матеріальних цінностей та необоротних активів означає, що розрахунки закуплені цінності були зроблені підзвітною особою, тож момент купівлі заборгованості перед контрагентом не виникає. І заповнимо закладку витрати. Витрати у нас будуть на відрядження. Зазначаємо дату початку, дату закінчення. Підстава відрядження. Вид витрат вибираємо зі списку Добові. Найменування вхідного документу посвідчення про відрядження. Ставимо дату вхідного документу та номер. Зазначаємо кекф. і ставимо суму добових 472 гривні 30 копійок. Це 0,1 розміру мінімальної заробітної плати е, на 1 січня 2020 року. Закладка аванси заповнюється у випадку, коли підзвітні особи попередньо були видані кошти. Проводимо документ і на друк виводимо Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт. Натискаємо кнопку Дебет кредит і проаналізуємо проводки. У нас сформувалася проводка по оприбуткуванню запчастин дебет 1515, кредит 211611. По оприбуткуванню неворотних активів дебет 13111, кредит 211611. Та сформувалася проводка по опроводкуванню витрат на відрядження дебіт 8411, кредит 211611. Створимо ще один один документ авансовий звіт. І для відображення використання коштів підзвітною особою в іноземній валюті Зазначимо рахунок обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами 21, 16, 12. Це дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами у валюті. І у нас з'являється поле валюта документу. Натискаємо трикутничок і вибираємо зі списку іноземну валюту. Попередньо налаштувавши в розділі налаштування базові класифікатори валюти валюту. У нас є можливість підібрати з класифікатора валюту. Зазначаємо курс валюти на потрібну дату. Зазначаємо джерело фінансування та вибираємо співробітника. Зазначаємо потрібні реквізити, вибираємо країну, пункт призначення і інші реквізити. І заповнимо закладку витрати. Дату початку, дату закінчення зазначимо. Підстава у нас також буде відрядження, вид витрат добові. Заповнюємо е, реквізити по вхідному документу, зазначаємо КЕК. І сума добових у нас буде 80 доларів США. Ставимо рахунок витрат. І на закладці облік також зазначимо рахунок витрат. Проводимо документ і проаналізуємо проводку. У нас сформувалася проводка дебет 8411, кредит 211612, в іноземній валюті та в гривні. Для відображення в обліку даних про використання грошових коштів установи кількома підзвітними особами призначений документ Авансовий звіт списком. Заповнимо такий документ. Зазначаємо рахунок обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами, джерело фінансування та КЕКФ. І заповнюємо закладку співробітники за допомогою кнопки Додати. Вид витрат виберемо інше. Зазначаємо суму. І додамо ще одного співробітника. знаходимо документ і на друк виводимо авансовий звіт з списком. Виплату грошових коштів підзвітній особі можемо здійснити шляхом перерахування на банківську картку. Номер банківської картки відображаємо в довіднику фізичні особи. І на підставі цього документу створюємо документ відомість підзвіт. Закладка підзвітні особи у нас заповнена автоматично. І у нас є можливість виводити ІПН замість номера банківської картки. Тоді ми ставимо прапорець. Якщо ми поставимо прапорець через транзитний рахунок у нас є можливість вибрати транзитний рахунок 6514. Проводимо документ і на друк виводимо відомість на виплату грошей в банк. У нас також є можливість заповнити по залишкам список підзвітних осіб. Знову проведемо документи. І для відображення виплат створимо документ Банківська виписка. Якщо кошти виплачуємо одній підзвітній особі, то вибираємо вид операції перерахування коштів підзвітній особі. Вибираємо кекв, код доходів, підрозділ. Вибираємо фізичну особу та зазначаємо суму. Проводимо документ Бачимо, у нас сформувалася проводка дебіт 211611, кредит 23131. Якщо виплату потрібно здійснити декільком співробітникам, то нам потрібно вибрати вид операції виплата підзвітних сум по відомостям. І вибрати відомість виплати. і у нас змінюється сума. Проводимо документ, натискаємо дебет кредит і бачимо, що у нас сформувалися вже інші проводки. Дебет 211611, кредит 6514, транзитний рахунок. Та дебет 6514 кредит 23131. За всіма підзвітними особами. Проаналізувати ці операції ми можемо також бухгалтерських звітах заходимо в розділ Звітність, бухгалтерські звіти і сформуємо для прикладу обороти рахунку 21, 16, 11. І у нас сформувалися обороти за дебітом та за кредитом цього рахунку. Також ми можемо сформувати меморіальний ордер 8. Вибираємо установу, зазначаємо вид фонду, і у нас формується накопичувальна відомість за розрахунками з співзвітними особами. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!